m'havien demanat que fes una, una reflexió introductòria sobre el marc actual eh, repressiu i bueno, crec que avui és un bon dia per fer un diagnòstic sobre el que ha sigut aquest any eh, perquè fa un any milers de persones van sortir al carrer i eh, es va, es va iniciar un, nou cicle de, de revolta, de rebel·lió global. Aquesta indignació mm, mm, creixent, eh, els poders públics la van, tenir, la, eh, la van gestionar amb, amb molta dificultat. Eh, el fet és que mm, van continuant la seva política de desmantelament de l'estat de benestar i a la vegada no van donar el seu braç a torçar i van incrementar la repressió. A França, us en recordeu, eh, els moviments eh, amb conjunció els estudiants i els treballadors amb una, amb una aliança que recordava el maig de 68 va aconseguir parar refineries, ports, transports. A Grècia tots coneixeu les vuit vagues que van haver-hi, també el resultat de la repressió amb morts, centenars de, de ferits, etc. A Londres igual, Aquí, aquí també, eh, malgrat que inicialment la contestació eh, no va ser tan, tan forta, la repressió va ser també molt dura, malgrat que el context era un context molt més salvatge que en aquests països que us estic dient, amb un, amb un 50% d'atur juvenil, 45, amb 7 de cada 10 joves de 18 a 30 anys visquent amb els seus pares, un, un grau de violència estructural, no la violència estructural de Gallardón, sinó la violència estructural amb el sentit mar, mar, marxista, no? la violència de, de normes que, que comporten comporten els desitjaments de centenars de persones, la violència dels acomiadaments indiscriminats, la violència dels privilegis eh, fiscals en normes que, que amnistien els evasors, o la violència de, de les últimes decisions com les de Bànquia, no? que eh, amb diner públic eh, salven deutes, deutes privades i i és important analitzar la, la repressió, les formes que adopta, perquè, perquè canvien les formes de repressió, igual que les formes de protesta. L'Estat, els poders públics intenten sempre eh, protegir el seu estat, l'estatus quo i, i, i les formes clàssiques molts cops no serveixen, sobretot quan s'enfronten a moviments nous, com el del 15M. No? I, I està clar que, mm, que el, tot, tot, a la deriva autoritària que estem vivint avui en dia no, no, no, no és del tot tot nova. Té que veure amb... és una deriva que ha vingut acompanyada amb el desmantelament de l'estat de benestar. I això obeeix a una lògica, quan, que, que de fet és una lògica de fa 30 anys als Estats Units hi va passar, no? Com, és el, la transformació del, del estat del benestar al, a l'estat del malestar, del, welf, del welfare state al war state, no? de l'estat guerra, de, de l'estat guerra que converteix eh, eh l'espai públic molts cops en un espai militaritzat que, que expulsa del carrer a tota aquella presència que pot resultar molesta, amb, amb polítiques de tolerància zero, com a eh, Julián i Nova York, aquí ho hem, ho hem viscut amb, amb les ordenances de, del civisme, que s'inspiren una mica amb lo dels Estats Units, com que estem en una política de retallades, de, de retallades, diguem-ne, de prestacions socials, incrementa la inseguretat ciutadana, llavors la solució de l'Estat és, és precisament la contrària del la que, del que hauria de ser, que s'incrementa la resposta policial, la resposta eh, penal, resposta militar, és a dir, a menor estat social, més estat policial. De fet, si us fixeu, les poques partides que no s'han retallat són les policials a l'estat espanyol. De fet, el conseller Puig el que diu és que fan més falta antiavalots eh, anti, i, que, i que crearan noves unitats d'antiavalots. O sigui, aquesta és, aquesta és la, la, la lògica, no? que és una mica la lògica de, de, de la guerra d'Iraq, mm, fent una comparació una mica forçada, perquè sí que proveeix la mateixa, la mateixa filosofia de fons. Eh, un, perquè una de les primeres decisions que pren Bush quan, eh, quan comença la guerra anomenada contra el terrorisme, invadint països com, com el d'Iraq, és començar a retallar partides socials. I això és molt, molt típic democràtic, una, una, una nació que està en guerra, no es pot permetre determinades eh, eh, despeses. Per això sempre les guerres els interessen més a, a les forces més de dretes, perquè la, tant les guerres internes com, a les, com les externes, perquè serveixen per aplicar les seves polítiques neoliberals. I aquí hi ha la construcció també eh, de l'enemic, que té una determinada, una determinada finalitat. No? La construcció de l'enemic és, eh, és, sempre ha sigut ja des de l'època de Maquiavel. Maquiavel deia que, que el poder necessitava construir un enemic com més perillós millor per eh, enfortir eh, el seu poder. No? Des de la Inquisició, l'estructura lògica d'aquests discursos és sempre la mateixa. El contingut varia, però l'estructura lògica és la mateixa. Crear una emergència, sobredimensionar una determinada emergència, per després eh, que, i, eh, i fabricar una por ciutadana que justifiqui una, una determinada resposta punitiva que consolidi el poder punitiu i, i, i diguem-ne que pugui permetre fer les polítiques que li interessen. I, i, i dient això, penso també amb la lectura que va fer de, de, del, del que va passar la vaga, l'última vaga general al, al poder. Eh, la vaga general va ser un èxit, un èxit eh, i, sense pal·liatius. I, i jo crec que l'estratègia que va fer el poder de sobredimensionar determinats eh, actes de, de violència urbana que, que expressaven un malestar creixent de la ciutadania, ja no eren eh, els 200 de sempre, sinó eren 2.000, eh, els 2.000 o 3.000 que es deia, però a intentar posar en el centre eh, del debat eh, aquells actes de, de violència tenia una, una, una, al meu entendre, tenia una finalitat, que és eh, poder justificar les mesures coses eh, de, de Madura que després va, va anunciar tant el conseller d'Interior com el ministre d'Interior de, de, d'Estat espanyol. Ja sabeu algunes d'elles, des d'un major contundència policial i judicial eh, fins a les pàgines eh, web de delació ciutadana, que realment recorden les de l'època franquista. Amb la diferència de l'època franquista, els que delataven els altres ciutadans necessitaven que hi haguessin dos testimonis, o sigui, hi havia una sèrie de garanties que aquesta pàgina web no té. I, i aquesta pàgina web, a més, eh, com sabeu, no hi ha cap tipus de control judicial. És una pàgina web eh, de caràcter policial que no s'ha fet en altres, eh, en altres casos. Va haver-hi un debat fa temps, no sé si us recordeu, sobre els violadors i els padrastres condemnats, eh, que es pretenia fer també una, una pàgina web perquè les, els veïns sapiguessin qui era. I es va descartar per l'estigma que això representava per ells. I en canvi, tot i que es va descartar en persones que havien sigut condemnades, s'està utilitzant aquí en persones que són innocents, perquè un és innocent fins que no es demostra el contrari. Aquestes mesures tenen un, un determinat, eh, i si voleu després em, em, les, les puc explicar una mica millor, no? però tenen un determinat objectiu que és reinstal·lar el sistema, eh, la por al sistema. Com deia el conseller Puig, es tracta que la gent torni a sentir por al sistema, que jo crec que és una de les grans victòries del 15M, és que la gent hagi perdut la por la por que, que, que tenia abans de sortir al carrer. I, i són conscients de que el que està en joc és, és, és molt important i per això intenten, intenten reinstaurar la por. I, i, no, no és, i és precisament per amb aquest objectiu que, que, que, que hem d'interpretar moltes de les coses que passen, des de les declaracions del Sergi Pla, dient allò que aquell comissari dels antiavalots, que la resistència pacífica és violència i que Gandhi, si estigués a Catalunya, hauria de ser detingut, fins a la mesura d'intentar incloure el delicte de resistència com un delicte delicte d'atemptat a l'autoritat greu o fins, i, fins a les declaracions del conseller Puig on apuntava a intel·lectuals eh, com a responsables directes o indirectes de la violència o, o per exemple, la comparació que va fer un comissari de, de, dels, dels dissidents amb les rates, no sé si us recordeu, que, que va, va dir que perseguirien allà on estiguessin com les rates, les cloaques. Això és molt antic, lo de les rates, i és, es tracta d'intentar, eh, és com el del comissari de València que parlava de l'enemic, quan parlava dels, dels manifestants com a enemic és un llenguatge bèl·lic que, que, que, expressa, una, que expressa realment una, que expressa realment un, un, una, una estratègia que és molt antiga, no? Perquè si tu tractes a, a, el dissident com, com, com el, li, li treus la seva condició humana, després és molt més fàcil eh, actuar amb contundència contra ella. De fet, aquesta és la lògica de Guantánamo. Si a Guantánamo es poden torturar, eh, és perquè abans, prèviament, els han considerat eh, ja eh, subhumans, eh, eh, no persones, i, i, i això facilita el torturador la seva feina. Hi ha una, hi ha una entre l'acció de torturar i, i la significació moral hi ha una ruptura que té a veure amb qui té davant, no? per això en parlen d'ells com a combatents irregulars, no són, ni, ni, ni, ni són, no són presos eh, diguem-ne de guerra, no se'ls implica per tant el conveni de Ginebra i no són ciutadans que tinguin el dret, que se'ls impliqui el dret eh, americà, són no persones. Aquesta mateixa lògica dels no persones, dels incívics, dels eh, violents, dels antisistema, dels terroristes, és, eh, eh, és, és, la, és, és el que els, els hi permet el poder eh, eh, bueno, ho, deia, ho deia Bono quan parlava, per exemple, de, de, de, de, de, del, del tema d'ETA, no? quan deia que eren eh, sabandijas. Eh, aquest tipus de construccions mentals són les que necessiten el poder per després eh, prendre mesures eh, molt radicals. I això que estava dient s'ha de, de posar en el context eh, d'aquestes mesures que, que, que us estava explicant. No? Que a mi personalment em recorda el clima de caça, caça de bruixes propi de l'època de McCarthy, on eh, el que era abans la convivència amb, amb, amb el comunisme, que era l'acusació que, que, que feien servir el comitè d'activitats antiamericanes per, per, per seguir els dissidents, ara és la convivència eh, amb la violència. El discurs de la, de la, de la convivència amb la violència, l'acusació que, que s'està que, mm, que, que per part de, de Puig i, i interior s'està utilitzant és que els hi permet després apuntar no només contra els dissidents, sinó fins i tot que tenen certa simpatia com ells, amb ells o, o s'atreveixen a criticar eh, a la policia. En tot cas, per acabar acabar, eh, aquest tipus de, de, de discurs eh, on s'intenta sobredimensionar, a més, la, la, eh, de, pues això, determinats actes de, de, de violència urbana, també serveix per ocultar la violència que hi ha a l'origen d'aquestes protestes. El que pretenen és ocultar la violència que hi ha sistemàtica, quotidiana, cada dia, el que us deia abans, la que porta que hi hagi més de 100.000 habitatges abandonats, la, la, la que porta els, els centenars de, de, de, de desabossis que, que, que es fan quotidianament, la de les normes que us deia abans que permeten els privilegis dels bancs, etc. I també se'ls serveix per ocultar la violència policial. En el, el dia de la vaga general, eh, al sobredimensionar aquella violència, el que van fer és silenciar el, les, eh, tota la violència policial que, que, que va haver-hi, amb persones que van perdre els ulls, etc. No? I també inclús la violència empresarial. O us poso un exemple, una empresària a Torrevieja, no sé si us en recordeu, que va ferir a una sindicalista amb, amb una arma blanca. Doncs eh, va ser detingut i va ser posat en llibertat i en canvi els, eh, les persones que, que van ser van, bueno, i el, el cas dels tres joves que, que van anar a la presó la Laura que encara està ara a la presó quan eh, estem parlant de béns jurídics absolutament diferents en el cas de Torrevieja s'estava tentant a la integritat física, a la vida en el cas de, la, de per exemple la Laura que està encara a la presó va fer una performance davant de la bolsa i, i, i, i bueno, i està a la presó per, per, per un acte que realment eh, des del punt de vista penal és absolutament inocu. Vull dir, amb, amb això el que vull dir és que, eh, que hi ha una, una gran hipocresia no? moltes d'aquestes mesures. Una de les propostes que fa eh, el, el conseller Puig quan eh, vol exigir que la gent vagi a les manifestacions eh, sense tapar-se, no? o sigui, com, com, que, que estable... Eh, vol regular com ha d'anar la gent a, per, en la via pública. I això dit en boca d'un conseller que s'ha oposat a totes les mesures mesures de control de la policia és un exercici d'hipocresia. Eh, en boca d'un conseller que s'ha oposat a les càmeres de videovigilància quan estava a l'oposició, les càmeres de videovigilància a, a les comissaries, o un conseller que, que, que s'oposa a que es compleixi la legalitat de, de, de, de eh, les identificacions policials. Com sabeu, hi ha un decret que obliga tots els policies a anar degudament identificats i l'estan incomplint de, de, forma, de forma sistemàtica. O sigui, volen que nosaltres anem a cara descoberta i en canvi ells eh, no només només van amb la cara tapada, sinó que a més oculten el seu, el, el seu número identificatiu. Per acabar amb una idea, crec que, mm, que, que aquest any eh, ha deixat moltes imatges, la imatge de, del, del, del president Mas vinguent a l'helicòpter eh, al Parlament, amb, un, amb també una, amb un escenari mm, de, de sobreactuació policial, la imatge de l'1 de maig, que, que tots coneixeu, amb els controls, a les, a, a, a, els controls, d'identificacions eh, eh que, que va, que va haver no, de, de, dels catxers, seus, etc. La imatge de la cimera d'aquesta cimera d'aquest banc que ningú coneixia i que no hi havia cap convocatòria en prèvia i en canvi tenim la imatge de, dels francotiradors a les taulades apuntant amb els seus rifles de, de precisió o les fronteres aixecades eh, de, de conveni de Schengen, no? eh, la prohibició d'entrar, eh, bueno, van tancar les fronteres eh, per, per aquesta protesta i les fronteres internes que, que, que hi ha en el, en el nostre espai públic. No? Ja, ja, ja m'estic passant, en tot cas doncs acabo amb aquesta idea i obrim el debat. Wow.